IShID e'lon qilgan xalifalik Suriyada katta meros qoldirdi. Meroski ularning oilalari, xotinlari va farzandlariga to'la ulkan jamloqlar. Ko'plab davlatlar hozirda bir savolga yuz tutmoqda. Ulardan yetim qolgan bolalarni, dushmanga tegishli bo'lgan xotin-qizlarni qayta qabul qilishlari kerakmi? Suriyadagi qamoq va jamloqlardan boshlab biz IShID chaqirig'iga o'zlari yashaydigan Turkiyadagi kichikkina ko'chadan turib labbay deya javob bergan va Osiyo davlatlari orqali yo'lga chiqqan bir oila tarixini o'rgandik. this Istanbul neighborhood, Istanbuldagi mahallalardan birida IShID indoneziyalik jamoani nishonga olgan. Ruel Lezeke va Ulfa er-xotin xudkush hujumchilar Suriyaga o'ta olmagandan so'ng oylab mana shu yerda yashirinib yurishdi. Ammo o'z qarorlarida qat'iy bo'lgan bu mutaassiblar yo'ldan qaytmaslikka qaror qilishgandi. Suriyada shahid bo'lish istagiga erisha olmagandan so'ng vatanga yaqin yerda urinib ko'rishga ahd qildilar. Ularning bu maqsad sari safarlari sust, uzun, ammo qat'iy edi. Ularning Istanbuldagi uylarini politsiya taftish qilgandan so'ng ortga Indoneziyaga qaytarib yuborishdi. Keyin ular Malayziyaga yo'l olib, u yerda IShID bilan qayta bog'landilar. Keyin Filippinga yo'l olishdi. U yerda IShID o'zlariga qo'ygan vazifani Sulu orolida amalga oshirishga urinishdi. Turkiyada bo'lgan vaqtlari esa IShIDga sadoqatlari yana ham kuchaydi. Qator davlatlar bu muammo o'ngida nima qilishni bilmay turgan vaqtlari Indoneziya ekstremizmdan qaytarish barnomalarini yo'lga qo'ydi. Voyaga yetmagan kichik bolalar IShID rejalarining katta qismi edi. Bularning bolaligi qo'shiqlarsiz va o'yinlarsiz bo'lgan. Handayanidagi qayta tarbiyalash markazida jihodchilar farzandlari oddiy hayotdan zavq olish imkoniga ega bo'lmoqdalar. Ularga mehr va muhabbat ko'rsatilmoqda. Ulardan ba'zilari endigina Turkiyadan qaytarilgan. Ota-onalari ham shu yerda qayta tarbiyalanmoqda. Ammo bizga ular bilan uchrashishga ruxsat berishmadi. Ruhshunos Siri Musfiya Ruille Zeke va Ulfa bilan ishlagan. Ular naqadar xavfli ekanini bilganmidingiz? Ular qilgan dahshatli amallarni eshitganimda hayron bo'ldim. Chunki bu yerdan ketgan vaqtlari hamkorlikka tayyor, yumshoq tabiat bo'lib ko'rinishgandi. Bir yil o'tib ham ularni ko'rgan bordik. Yana o'sha yo'lga qaytadilar deb o'ylamagandim. Hozir Suriyada qolib ketgan yuzlab indoneziyaliklar ortiga qaytarilsa, xavf tug'dirmaydilar yana vahshiyliklarga, terrorga qo'l urishmaydi deb kafolat bera olasizmi? <laughs> Yo'q, bunday kafolatni bera olmaymiz. Biz Ruele va Ulfa haqida ko'proq ma'lumot olishga harakat qildik. Sofayn Sauri ularni tanigan va qayta tarbiyalash markazida birga bo'lgan sobiq jangari. U IShID tarafdorlari bo'lgan ko'proq indoneziyaliklarni ortga qaytarishga qarshi. menurut saya men ularning ortga qaytishlariga qarshiman chunki muammolar tug'dirishadi ularga ishonib bo'lmaydi ko'plab hollarda jihodchilar qayta tarbiyalashdan o'tganlaridan so'ng ham yana o'sha guruhlar bilan aloqa qurib ularga qayta qo'shilishgan filippin janubidagi mindanao o'rmonlarini nazorat qilish mushkul shuning uchun ruille va ulfa o'sha yerga yo'l oldilar bu yerda ular ommaviy qotilga aylanib go'yo shahid bo'ldilar Yuzlab osiyolik jangarlar Yaqin Sharqdagi IShIDga qo'shilish uchun ikki ummonni kesib o'tganlar. Hozirda xavotir shuki, xalifalik qulagan ekan, ular endi xuddi shu yo'ldan ortga qayta boshlaydilar. Mana bu hududga qarang, ulkan dengiz. Himoya qilish qiyin bo'lgan va biridan biriga ko'chib o'tish juda oson yuzlab orollar va mamlakatlar. Kelgusi lavhamiz IShID yangi jihodchilar va hujumlarni rejalayotgan mana shu yer Filippindan bo'ladi. where the Islamic State group is claiming new recruits and new attacks.